A televisão, rapaz, ela é uma máquina de fazer idiotas também e poderia ser uma máquina de fazer gênios. Ela é o meio, ela é a mídia, tudo é mídia. Você sabe que Sérgio Moro é um cara relacionado com um dos picões de lá da Chevron, que é petrolífera americana. Você sabe que Sérgio Moro é filho de um cara que fazia parte da Arena e ajudou a fundar o PSDB? Eu vim para o Circo Voador hoje porque o meu coração está batendo contra os coxinhas, contra os filhos da putinhas, contra os Collor, contra os Fernando Henrique Cardoso.